minor de edad, walang lisensya, overloading, no helmet. Sa advice ko lang, so tulad kanina, eh, nakahuli tayo ng overloading, no helmet, no license, minor de edad, nag-counterflow pa, natakot siya, nag-counterflow. Ayun, Nagpahabol pa talaga, hindi pa talaga huminto. Oh, hindi man obra yung motor niya. Siyempre mahabol siya. O oh, ngayon todo pagmamakaawa. Sinakop na lahat yung violation. So, kung alanganin kasi kayo sa mga motorista niyan, oh, kasi masyadong pasaway. Kung medyo alanganin kayo, pwede kayo makiusap. Huwag lang kayong tatakbo magka-counterflow, tatakbo, natatakot, magpapahabol. Yan ang wag na wag niyong gagawin. <clears throat> Ako kanina, kaya pinagbigyan ko na lang si tatay. Kasi kasama niya tatay niya. Eh. Pinadrive niya sa motor niya. Anak niya. Minor de edad. wala lisensya. Overloading. No helmet. Kaya natakot. Nag-counterflow. Ayun. So, todo pa kayo usap. Halos mangiyak na. So, siyempre, tao lang din tayo. Nakikiusap. So, binigyan ko sila ng pagkakataon. Hindi naman tayo ano eh eh, siyempre nakikita ko rin si sitwasyon nila, medyo tahirap. Eh, taghirap, tahirap talaga. Kaya, pinauwi ko na lang sila. Hindi ko na sila pinatuloy. Pinapili ko, tutuloy kayo, impound yung motor. Uuwi na lang sila. oh, eh, mas maganda. Uwi na lang kayo. Kasi ako guys, hindi ako ganoon ka higpit sa trabaho. Pero kapag pasaway ka na, masyado negative na. Ako naawa lang ako kay tatay, kay tatay kanina. Halos mangyayak-yak na siya to doon pakiusap. Eh, may bit-bit pa siyang uh, sitaw ba yon Sitaw at saka kamuti. Ano na ano lang ako? Eh, pinabalik ko na lang. Ano? Kung medyo langanin kayo, makiusap kayo. Huwag lang kayo magka-counter-counter flow at huwag lang kayo magpapahabol. Ayan talaga ay talagang ah, pinakayaw namin yung magpapahabol. Kung medyo alanganin, makiusap kung saan ang punta, kung pwede bang makalusot, kung ano bang pwedeng gagawin, kung pwede ba. Makiusap, huwag kayong matakot kasi tao ron yung harapin nyo. Hindi hindi yung demonyo. <laughs> Kaya sa mga rider dyan, uh, ah, palala ko lang sa inyo, huwag na masyadong pasaway. Huwag na masyadong makulit uh, ah, ganyan lang, kakuha nyo ng aral yun. Kuha nyo ng aral. Kasi hindi lahat ng mga ganitong tulad sa aming ginagawa, uh, ah, nanghuli ng violator, hindi lahat yan, nakip na pakiusapan nyo. Lahat, yung iba dyan, baka mangiyak-iyak kayo. So, kawawa rin. So, ayan, kuha ng aral nyo yun. So, sana, magtanda na tayo. So yun lang, kuha ng aral nyo sa inyo. Sana tandaan nyo, ito si Dongs TV, bigay payo sa inyo tulad kong ah, motorista. Tandaan lang natin lagi na huwag nang masyadong maging pasaway sa daan. Para sa ating kabutihan at kaligtasan, laging alerto. Manood ka ng Dongs TV.